olhando pra escada aí. escada aí. Agora eu não vejo nenhum. Hum. Tem que subir lá em cima. 对。 Justice! Come out, come out, wherever you are! meu pai. Cadê o senhor, pai? Subi na escada, eu tô aqui em cima. Mas qual lado que o senhor tá olhando, qual esquerda ou tá direita? é Aquela escada que é você ah, mandou ficar lá, naquele cantinho. Meu quebrado. Ai. É lado esquerdo, então. Oh! be here somewhere. Fuck. Out, not out, bad, assholes. Not bad. o senhor tá, pai. Taking fire! direita. Fuck, where'd you go? экзамен ainda não. Mas só tem mais uma vida. Se eu morrer agora, eu não. Agora eu não. não. Motherfucker! Toma. Quatro, Gabriel. Eu sei, mas tá passando gente sei, aqui tá por debaixo aqui, ó. Por debaixo aqui, ó. Vai, vai. vai. Três, Gabriel. possível. Nossa, eu morri. Tem um aí. aí. Toma! <laughs>